O MBOT é un robot da empresa MakeBlock que está dirixido a persoas que se están iniciando no mundo da programación. Funciona grazas a esta placa chamada MCOR, esencialmente é unha placa de arduino con modificacións por parte do fabricante para adaptar ao uso dun robot. Programase con MBlock, un software inspirado en Scratch 2.0 para Arduino. A estrutura do MBOT é bastante simple, consta dun chasis de metal e dous motores, o M1 e M2, cada un deles asociado a unha roda. Ademais, conta cun sensor sigue liñas. Digo de liñas e non de luz porque este sensor solamente ten a capacidade de diferenciar entre blanco e negro. E non é capaz de diferenciar entre distintas intensidades de luz. Agora imos ver máis detalladamente as principais partes desta placa. Aquí vemos a conexión de encendido e apagado e xusto ao lado as conexións dos dous motores. A principal diferenza desta placa a doutros robots é que esta contra con 4 conectores RG, RJ25 que teñen diferentes etiquetas de color para que sexa máis fácil conectar os sensores, LEDs, etc. As fontes de alimentación que ten son, por un lado, a conexión USB para conectalo directamente co ordenador, o conector do portapilas, e de lado deste o conector dunha batería de 3,7 voltios. Tamén conta cun botón de reset, un zumbador, un pequeno pulsador, un sensor de luz e dous LEDs que simbolizan que a electricidade chegou a todos os puntos. E tamén hai un transmisor e un receptor de infravermellos que nos permite controlar o robot a través do mando a distancia. Para programar este robot empregamos a aplicación MBlock. Este é semellante a Scratch e nela podemos programar o robot para que faga o que nos queiramos. Neste caso, programei o robot para que cando se poña en marcha avance de forma ininterrumpida.